Assalamu alaikum everyone. the reaction back with other reaction with Diana and Kid Dunova. Yeah, I be find this video. Yeah, poem be Diana and Kid Dunova. I love poem. Crockett problems. Yeah, Crockett problems. Poem be Diana and Kid Dunova. So smash a button subscribe because I do reaction about inscription. Follow me in Instagram and in my TikTok in below. Everything. So my name is Imran from Argentina, North Africa, between more continuous direction music video and I am in love. <laughs> I love this. Everything. I am. I am. Yeah, so happy. I am so happy because I am happy. So let's start with this poem I أكيد بقى كروكيت كروكيت problems. Yeah, let's start. What the heck, why not start? Oh my god, what's going on? Okay, I will be fixing this so fast because it is not be ready. Yeah, now. So, let's start. Let's go with three. Wait, no. What the heck? Okay, let's start now with three, two, one. It's coming right now. А, так как я недавно начала что-то сочинять Something yourself? сама, а, есть стихи, есть песни, A poem? и Artist, verb, connect, or less I за probably время ready лет now. я поняла, Yeah, you что, are ready. Наверное, именно сейчас я You готова. are. И хочу вам поделиться. Я I love that shit. I am here. Сейчас я прочитаю стих. Называется он «Кривые проблемы». Twist eyes, to, uh, like crooked problem. А, как родилась эта песня? Э, э, песня, стих. Звучим? Звучим? That sound? У кого-то есть? Да? Мы ехали на концерт в Сергеев Посад, и перед нами ехала машина. А я человек, который замечает все детали в этой жизни, я очень это люблю. Я увидела, как э, из-под колес этой машины вылетает снег. И мне пришла в голову фраза, как снег из-под летней резины. И тут пошел мозговой штурм. И вылилось это все в достаточно немаленький стишок, но с большим смыслом. Я сегодня репетировала весь день, как соединить музыку и слова. Поняла, что у меня ничего не получается, поэтому будем импровизировать. Вы не против? Irish ISIS. Идея фразы «прожить эту боль» понятна не всем и не сразу. Не каждый способен хотеть войти в плен и с маски стряхнуть свои страхи. Глаза открывает и видит лишь страх в потерянном море сомнений и думает, что это с ней все не так. Проблема? Крокет. Кривые колени. Крокет коней. Услышав лишь слово про внешность свою, как снег из последней резины бежит, брать билет в заблуждение страну, минуя весь смысл картины. Вместо того, чтобы прожить эту боль, удивила себе недостатком, и опять удивляется. Ой, что же со мной? Ой, ну что же со мной? Может быть, может быть я психопатка? Или я лихорадка? Так, господи, кто же я? Да мозгов у девчонки не хватка. Somebody. А ведь дело не в ней. Хоть себя ты убей, до нее достучаться не сможешь. І не знає вона, хірургія слаба, і в душе so fast? Через физику тела операцию сделал, побежала, показывает новость. Только Мила обновку не смог оценить, а подругам для листьев дай повод. Вот еще одна бродит душа без понятия истинной сути. Новый слепок себе пригубила она, и в подарок коралловый худи. <laughs> oh my god. Wow, I love this. She came in with this poem and yeah, I think this was cool. I love it yeah, Diana, I love it because I love you as well, and we are here. We are here. So if you are here, don't forget to smash the button, subscribe, the notification on, follow me on Instagram and TikTok, and subscribe. Okay, this will swear. Assalamu alaikum, everyone.